Tots estem d'acord amb que hi ha unes infraestructures que són prioritàries a la nostra ciutat i que estan en situació de paràlisi absoluta i que per tant el que necessitem és un acord global, conjunt, per tirar endavant davant d'altres administracions des de la fortalesa i des de la força que ens dona anar de forma unitària a exigir que aquestes infraestructures no poden esperar més a la nostra ciutat.